Kommt der Frühling in das Land, fangen alle an. Kommt der Frühling in das Land, fangen alle Leute mit dem fangen an. Oh, oh, oh, du hast so, du hast jetzt Beine und du bist nur so. kommt der Floh ins Bett hinein, baut er sich der Kitze kleines Nestlein. Bestimmt. Kommt der Floh ins Bett hinein, Baut er sich der Kitze kleines Nestlein. leckt man sich den Finger und verkratzt man. Genau, macht der Floh den ersten Stich, leckt man sich die Finger und dann kratzt man sich. Oh, oh, oh, du armer Floh, du hast sechs Beine Wird er gleich genommen und K.O. gemacht. Hat der Flo den letzten Stich gemacht? Wird er gleich genommen und K.O. gemacht? Oh, oh, oh, du armer Flo, du hast sechs Beine und du Flo, Flo. Oh, oh, oh, du armer Flo, du hast sechs Beine und du hüpfst nur so.